Olá! Hoje irei ensinar a como se cadastrar no EduFlow como professor ou instrutor. Primeiro, abra o seu navegador e pesquise por EduFlow na barra de pesquisas. Em seguida, clique nesse primeiro link. Vá em Entrar no canto superior direito clique em cadastrar no canto inferior central da página e para se cadastrar como instrutor, clique em Sou Instrutor à esquerda. Digite o seu nome, seu endereço de e-mail e crie uma senha. Por fim, clique em Cadastrar logo abaixo. É isso, muito obrigada!